insonni orzusiga qarab tingla uni gaplari g'alati tuyulsa boshqalardan ajralib tursa bilgin u telba emas balkim u kelajakni yaratadigan insondir telbalarga yolg'izlarga isyonkorlarga ajoyib xayolparastlarga kimdir bog'dan kelsa tog'dan keluvchi odamlarga dunyoni o'zgacha ko'ra oladigan insonlarga tasanno ular qoidaga rioya etmaydi qonuniyatlarni pisand qilmaydi ularning gaplaridan iqtibos keltirish ular bilan bahslashish ularni maqtash yoki qoralash mumkin ammo ularni inkor qilish mumkin emas axir ular yangi davrni yaratadi ular insoniyatni olg'a undaydi kimdir ularni telba desa ham mayli biz esa daholar deymiz axir faqat telbagina dunyoni o'zgartirishga kuchim yetadi deb ishonadi shuning uchun o'zgartiradi ham shu dunyoni qo'sh qolay